百秋武道具店の動画皆さんこんにちはこの表紙の綺麗な海の写真一度は行きたい日本の絶景春夏編2019この表紙の海の写真実は百秋武道具店から車で10分ぐらいのところにあります香川県三豊市 秩父ヶ浜という海で時間とタイミングが合えばこのような綺麗な写真を撮ることができますそれともう一つ載ってました百秋武道具店から車で5分香川県観音寺市の銭形砂絵ですとっても綺麗だからみんな見に来てくださいね こんにちは、百秋ブログでぬがです。やってますかー今日はリクエスト動画です。えネイヨンさん、ありがとうございます。えー、店長助けてください。いつも試合で、いいところで打とうとしてるのに、面ギリギリのところで止まってしまいます。適当に打っても、一本にはならないと注意されます。しかも私は、打ちが優しすぎて、なかなか一本になりません。試合で勝って、今度の中学校の総体で、県大会に行きたいんです。どうすれば当たるようになりますかありがとうございます。まずはこの気持ち、やる気がすごいもう何年生かわかんないけど、 絶対県大会行くんだっていう気持ちがまずは一番大事その上で今回のネイヨンさんと同じように試合の中でねどんな打ちが1本になるのかどんな打ちだと1本にならないのか旗から見てる分には分かるんだけどいざ自分がやるときになんでこれが1本にならないのかななんで私怒られるのかなっていうそのレベルにいる人次のレベルに行くためにいい稽古法がありますそれは打ち込み稽古っていう稽古法です なんだよ店長、打ち込み稽古だったら知ってるし、なんだったらもうやってるよ。その次を教えてよ。っていう声が聞こえてきそうだけど、今日だけ、今だけもう一回、打ち込み稽古見直してください。多分明日からの稽古で、打ち込み稽古の見方が変わると思います。打ち込み稽古っていうのはどういう稽古かというと、これまで、例えば面打ち、小手打ち、小手面打ち、胴打ち、といった風に単体でそれぞれ習ってきた技を、元たちに対して連続で基本通りに大きく打っていく稽古法です。 そしてここからがポイントなのでよーく聞いといてね。打ち込み稽古っていうのは大きく基本通りに確実に連続して打っていく稽古法なんです。それでこれを聞くとみんなね、えーってなるんですよ。また基本かよ。大きく確実にはもうできると。私がやりたいのは小さく早いのがやりたいんだ。なんでまたその基本やんないといけないんだ。実はここが一番差がつく考え方なんですよ。小さく早く打てる子っていうのは必ずよ、全員が大きく打ってもしっかり打てるんですよ。でもこの打ち込み稽古でやるような大 大きく正しく基本通りに確実に打つっていう打ち方は、試合の中じゃ目立たないんだよね。見たことがない。だからみんなよく目にする小さく早く打つ。こっちばっかり練習しちゃうの。でも、その前にやっぱり大きく正しく打てないと小さいうちはできないのね。だからこっちばっかり練習してる人っていうのは、小さいうち練習するんだけど、どれも不十分で一本にならない練習ばっかしてるわけ。 なんで先生がみんなに普段の稽古の中で打ち込み稽古大きく正しく打ちなさいってやってるか、これは意地悪してるわけじゃないんですよ。また基本かよ、また大きくかよ、もう飽きたわと思ってるかもしれないんだけど、先生はみんなにこの打ち込み稽古の中で一つ覚えてもらいたいと思ってるんですよ。それこそが一本になる感触なんですよ。 先生はみんなに打ち込み稽古を通じて一本になる感触、手応え、どういううちが一本になるのか、具体的に言うと、危険体の一致ってやつだね。声、打ち、体、その3つが一本に揃った時の打ち。これを覚えてもらおうと思ってるの。危険体の1の他にも、市内の打突部位でちゃんと面の打突部位を打ってるか、声はどうか、打った時の姿勢はどうか、刃筋はどうか、斬新の足はどうか、こんなところまでみんな打ち込み稽古 でこれ練習できるんです これが今日の回答になります。ネイヨンさん。えー、店長助けてください。いつも試合でいいところで打とうとしてるのに、面ギリギリのところで止まってしまいます。打ち込み稽古やってください。適当に打っても一本にはならないと注意されます。打ち込み稽古やってください。しかも私は打ちが優しすぎて一本になりません。打ち込み稽古やってください。基本通り正しく、面、ーこて面、ーこて面、んと全部が一本になるような打ち込み稽古をやってください。というわけでネイヨンさん、試合で勝って、今度の中学校の総体で県大会に行きたいです。その気持ちがある、やる気があるんだ ったら打ち込み稽古をもっとやってください。打ち込み稽古やってると、やってる中、もつまんないよ。つまんないけど、その中で、早く動けるようになったとか、鋭く打てるようになったとか、あれ、今のなんだっていう手応えを感じる一瞬があるんです。それこそが、一本になるうちが、 分かった瞬間なんですよね。もう体で覚えるっていうイメージ。そして今度はかかり稽古をチェックしてください。苦しいよ、きついよ。だけどかかり稽古の時に一本にならない宇宙をやってる、姿勢が崩れてる、斬新がうまくできない。そうなったらまた打ち込み稽古に戻ってくるんです。行ったり来たり、行ったり来たり、両方上手になってくる頃にはもう一本になるうちっていうのが分かって、足もこなれてる。みんながやりたい剣道にレベルアップしてるわけですよね。 それでメールをいただいたネイヨンさん、また同じ悩みを持つあなた、聞いてください。せっかく打ち込み稽古やるんだったら最大限の効果が出るようにやりたいですよね。それには一つだけ大事なこと聞いてください。それは、かかっていく側、打ち込んでいく側が、打つ前に必ず一歩攻めるってことなんです。一歩攻めてから打つ。これで劇的に変わります。普通の打ち込み稽古っていうのは、まず元たちが、はいどうぞって開けるからそこをポク。はいどうぞって開けるからそこをポクってやるんだけど、みんながやりたいより実践的な打ち込み 組稽古にしていくためには、大きく正しく打つのが一緒よ。そうなんだけど、打つ側が一歩入る。それを見て、元たちが難しいんだけど、それを感じて元たちがパッと上げてあげる。で、その隙をすかさずスパーンと大きく正しく打つ。そういう打ち込み稽古にやっていくと、打つ機会っていうのが分かってくるんですよね。だから、打つ機会が分かるようになって、 、一本になる打突のやり方もわかるようになれば、もう最高なわけですよね。みんながやりたいことそのまま。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よまだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。